Kattokaa, tuolla pellon takana. Hirvi. Missä? Aa, ei kun toi on peura. Hirvi. Peura. Tuossa oli just liikennemerkki, jossa luvattiin, että se on hirvi. No ei kai täällä nyt joka elukalle voi omaa liikennemerkkiä olla. Aja no nyt joka tapauksessa iisimmin, noita voi olla lisääkin. Miten niin? Siinä merkissä oli vain yksi hirvi. Pöysiilö. Ei, kun hirvi. Tee kuten bändi. Ota hirvet vakavasti. Välitä. Muista. Ennakoi. Liikenneturva.